Arkadaşlar baştan yine söylüyorum dediğim gibi bugünkü saat 8'de olacak canlı yayına katılmayı unutmayın. Katılan arkadaşlar çok kolayca Robux kazanabilecekler ve biz de Allah'ın izniyle abi bugün yine 1k aboneyi geçeceğiz. Ee, galiba geçtim diye hatırlıyorum ama bir düşüş oldu. Umarım arkadaşlar yine 1k aboneyi geçebiliriz ve cidden eskisi kanal gibi bir tempo yakalayabiliriz. Hepinizi seviyorum. Dediğim gibi saat 8'deki Robux çekilişine gelmeyi unutmayın. D-Live linki açıklamada. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle birlikte geçer yeni Discord sunucumu tanıtacağız. E, Discord sunucumu değil, Discord sunucumuzu tanıtacağız. Yanlış cümle kurdum. Gençler e, biz Astral 1.4K'yı kapattık. Yani o 1300 kişilik sunucuyu kapattık ve yeni sunucuya geçiş yaptık. E, orada aktiflik biraz kötüydü. Biz de artık e, buraya geçmeye karar verdik. Gençler 4 ekibiz. Ekrem, sonra Yusuf, ben ve Alper 4 kişi olarak ekibiz gençler. Bu arada sunucumuza gelerekten de yetki alabilirsiniz. Yani yetki dediğim e, üye veriyoruz. Eğer tagı takarsanız abi astral çetesi veriyoruz. E, tagımız da arkadaşlar bu. İsminizin başına böyle getirebilirsiniz ya da benim gibi ay, bu isminizin sonuna gelen şekli. Nerede hemen? Bakın bu ismin sonuna gelen şekli. E, ismin başına da arkadaşlar benim gibi getirebilirsiniz. Sonra abi haftada e, böyle bir iki kez böyle Robux çekilişleri yapacağız ve bu arada arkadaşlar zaten videonun başında sizlere bildirir yani bildirmiştim. E, bugün abi saat 8'de D-Life'da Robux çekilişlerimiz olacak. E, bu arada bu pet şeyini de yani pet çekilişinin kazanını da bundan sonraki videoda açıklayacağım. Böyle birazcık daha kişi katılsın diye birazcık erteliyorum. Arkadaşlar D-Live linkim yorumlarda sabitlediğim yorumda. Oradan arkadaşlar D-Live'a gelebilirsiniz. Saat 8'de Robux yayını yapacağız. Umarım arkadaşlar yani ee, nasıl diyeyim ihtiyacı olana çıkar. Bu arada iki yerden yayın yapacağız. Bir D-Live'den bir de YouTube'dan yayın yapacağız. O yüzden arkadaşlar bence katılmayı unutmayın. Çünkü yani nasıl diyeyim şu an elimizde bir 150-200 Robux falan var. Yani hepsini bugün galiba vereceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan da Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Cidden arkadaşlar gelirseniz haftalık Robux çekilişlerine katılabilirsiniz. Ee, buraya da çok aktif bir yer yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar sponsor e, da olabilirsiniz. Yani şu an sponsorluğumuz yok. Ama sizler de sponsor olabilirsiniz. Burada abi kurallarımız var. Kurallarımızı okumayı unutmayın arkadaşlar. Rol kazanma. Buradan nasıl rol kazanacağınızı görebilirsiniz bakın yani burada rol kazanmak isteyen arkadaşlar için bir yer var tagımız da zaten falan hepsi burada yazıyor Sonra abi duyurularımız işte video duyuruda sadece Alper'in şu an var. Çekilişler işte çekilişlerin hepsi burada olacak. Bot komutu falan. Ee, burada birazcık <laughs> küfürlü şeyler söylemişler. Yani arkadaşlar dediğim gibi burada aktifliği korumaya çalışacağız. Hepinizi bekliyorum gençler. Dediğim gibi akşamki saat 8'deki Robux yayınına da katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>